Виктория. Я приехала, аз при, приехала в Болгарию с Руси. Аз рождена сама в Сибири, а, но много годин жила в Москве, закончила там университет музыкальный, по музыкальному образованию, потом была творческая карьера в Москве, но когда встретила своего любимого бичи мужа, а, приехала в Болгарию, живу теперь тут. Муж меня называет сибирским чудом. Годину назад а, была на работе, аз и моя младшая сестра, и когда пришла на почивку в Кышту, э, полная Кышта вся, Кышта сгорела. Э, сгорел мой любимый кот, которого я много-много-много любила. У меня потом была огромная депрессия, и когда э, мой муж говорил, надо делать выбор перед там, Болгарией или Брусией, а поняла, что для меня это реально был знак, что меня там ничего не держит, и э, нужно начинать живот с чистого листа. И свой чистый лист я начала в Болгарии вместе с своим мужем. Асум Баш, X-Factor. Аз не мога да спра да ги гледам в очите. Кога была бяла, все думали, там, блондинка, а там, тот кога темный контраст я. Може на български, тя разбира, дайте така да направя. За мъжете българските, какво мислиш? А, това е много важен а, въпрос за меже. Мой муж самый лучший, самый, э, самый, самый. У нас э, в январе был гражданский брак, а сейчас лет три день будет э, церковный, церковный брак. Да. Поэтому женим, но теперь будет церковный брак. Ну, ну, ну, ни пуха, ни пера. До десяти, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Прости, не могу, да, еду к тебе, меня все бесит. Восемь, девять, Добрый день. Добрый день. Добрый день. Как се казваш? Виктория Куприна от Руси. А? Аз э, и живу полгодини в Болгарии, поэтому извиняйте за малко э, българо-руски язык, то есть Ас разбираем, но пока малко говорю. И нет разбираем. разбираме. То в някои региони на Болгарии така се говорит така че не проблем. Някакви другие языки говоришь ли? Русский. <laughs> Логично. Имах предвид русский и болгарский. някакви да, други. Ти изучаваш аз български. Така, а английский говоришь? Английский э, не изучала, но, конечно, задолжительно. Э, пою куга трябва. Охна песенка, си избрала на какъв език? На български. На а что-то аз э, уважаю свой второй дом после России. Браво. И искам спеть на българском языке. Браво. Коя е песента? Силвия Кацарова и «Обещай любовь». Давай тогава да видим как ще се случи. Мерси. Обещай ми любов, обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога. Обещай ми Огън! това светла любов, Oder Stein На това аз му казвам руска сила. Руска сила в изпълнението. Ти беше като а, видеоклип от 80 и някоя година с а, тия всички движения, които са запазена марка за това време, но лъкаше някаква страшна сила в твоето изпълнение. Беше много енергична бих казал, че ти беше като една октомврийска революция. Аз не мога да ти обещая любов, защото за нея е необходимо малко време, Не мога да ти обещая, че имаш моята подкрепа и моето положително отношение към твоето присъствие на сцената на X Виктория, а в тебе имаше всичко това, което ме кара да обожавам руското кино, руската литература. Имаше страст, имаше патос, което е много хубаво. Дори тези запазената марка на 80-те стоеше непритеснително на тази сцена. Много ми харесва тоталния непокизъм, с който се появяваш на тази сцена. Не можеш да говориш български и въпреки това на някакъв развалено руско-български идваш тук и дигаш публиката на крака. Браво! Имаш енергия, имаш размах, имаш самочувствие, красива си. Браво! От мен имаш да. Сто процента да. Много искам да продължиш напред, затова ти казвам да. Четвъртото голямо да. Добре, това. Виктория успя и нейната изява предизвика разпалени коментари на журито по време на една от кратките му почивки. Направо излезе и ме гръмна от... Руското присъствие си е руско. Там има уважение към сцената. Да. Пиши, няма да излезеш на сцената и да, да, да се влачиш нещо и да се кикендриш. Този пазар е голям. А, именно той. Е значи, когато пазара е голям, възпитава а, а, уважение, уважението. Е, е голямо. е трудно да се стигне до... не знам, в руснаците го има това. Има го тоя респект. И го има то хъст, това ожесточение, когато правят нещо. Да, това, което мен е докосна, беше реакцията на мъжеите.